Збройні сили віримо разом. Перемагаємо дітям маразм. Коли Україна понад усе то завершу, все рознесе. Ворог завзято тікає додому. Віримо свято терпороду. Нас недолугій орді не здолати. Вірить ніби це бідна мати.